армысыздар тыңдармандарым сіздермен бірге қарлығаш сүлейменқызы әңгіме жалғасы қабыл алыңыздар өмір сынағы үшінші бөлімі нағашысы оның бұл шешімімен келісті оған біраз ақша тастап кетті ертесіне оған киім кешектерін заттарын мектепте құжаттарын әкеліп береді және біршама азық түлік тастап кетеді ерасыл өзіне ыстық мектебіне өзі құжаттарын тапсырды сабақтарын меңгеріп кетті жақсы оқыды алайда оған мұғалімдері айтқан ұсыныстан бас тартты ерасыл сен бұрын мектебіміздің атынан олимпиадаға қатысып бас жүлде алып мектептің абыройын көтердің келесі аптада олимпиада болады сенің жеңіп келетініңе кәміл сенемін деген ұстазына ол ренжімеңіз мен қатысқым келмейді менің басқа да алға қойған мақсаттарым бар деп жауап берді мұғалім таң қалды бірақ оны қайнамады осы күннен бастап ерасыл көршісі серіктің қасында көмекші болып жұмыс істейді серіктің көлік жөндейтін шағын орталығы бар тұғын ол ерасылға қуана жұмыс берді және де ақшасын да уақытылы беріп тұрады ерасыл түске дейін мектепте түстен кейін серіктің қасында көлік жөндеуге көмектесіп кешке тамағын өзі жасап жүрді оның ауылда жалғыз тұрып жатқанын естіген аханның інісі бұл уақытта ол түрмеден шығып қойған болатын кешке қарай оның үйіне келеді оны ұрып одан ақша алып кетеді ерасылдан алған ақшаға ішімдік алды осылай күнде оның ақшасын алып жүрді оны серік байқап қалып оны қуып жіберген болатын біраз уақыт жоқ болып қалды алайда ол қайта келіп ақша алып тұратынды қайта бастады ерасыл да оның келетінін біліп оған біршама ақша алып қалатын болған арада біраз уақыт өткенде есіркені соншалықты үйіне жатып алатын шығарды ерасылды бар тапқанынан жеп ішіп масыл болды бір күні серік үйіне келгенде оны көріп ашуланып ұрып қайта келместей етіп жіберген еді ауылда серік көрушісі оған сырттай осындай арам пиғылды адамдардан қорғап жүрді алайда екі жыл өткенде ол да қайтыс болды оның қазасына ерасыл қатты қайғырды көршісі болса да әкесіндей қамқор болып кеткен еді бұл күндерде артта шегеде өте шықты бүгінде ерасыл 16 жасқа толды ол анасына барды бірі бірімен қауышқан ана мен бала ұзақ уақыт бойы құшақтасып тұрды баласының ержетіп қалғанын көрген ана оған қарай бергісі келді уақыт шіркін бір орында тұрмайды ғой қоштасатын сәт келді бір бірімен қимай қоштасуда анасы балам көп кешікпей уақытылы тамақтан өзіңді күт деп қолын созып қала берді ерасыл да артына қарайлай қарайлай қаймай қоштасты анасының бетіне түсіп жатқан сызықтар оның көз алдынан кетпей қойды өзін өге әкеден құтқарғаны үшін осы қадамға барғаны ерасылдың жанына бататын еді өйткені анасы он жыл жастық шағын өткізіп темір торда жатады дегенмен уақыттың бір орында тұрмай алға жылжығаны осы үшін де жанына жалқау болғандай екі қолға бір деп ерасыл жұмыс жасай бастады ауылдағы бай қасымның дүкеніне сатушы болып кірді бұл жерде шашы сары көзі қысық қыпша белді ару да жұмыс істейтін бұл жадыра өзінен екі жас кіші анасы қайтыс болған әкесі жас әйелге үйленген ерасыл жадыраның көзіндегі мұңды өзінің де басынан кешкені бар себебі оның өгей шешесі қызға тыныштық бермейді жадыраға күн бермейтінін бүкіл ауыл біледі тек әкесі ғана көрмейді себебі әкесі сол әйелдің жетегінде еді оған ләм мен демейтін қанша қызын ұрып жатқанын көрсе де араша болмайтын міне енді осы дүкенде жұмыс істеп жүргені үйден бас кешкенінен еді екі тағдырлас бір бірін ыммен түсінгендей болды оның күлкісін көру ерасыл үшін арман болатын ол күлкіні ұмытқан десе де болады ерасылдың алғашқы махаббаты осы жадыраға арналды үнемі оған көмектесіп отыратын бірде оған жала жапты дүкендегі жадыра жасайтын кассадағы ақшаның жартысы жоқ деп оның айлығынан шегермекші болды сол кезде ерасыл оны алған мен деп өтірік айтып өзінің айлығынан ұстатты және оңбай таяқ жеді ол өз мойнына алған таяқ жегенін көрген жадыра жылап жіберді сен неге олай жасайсың деп бет орамалымен оның бетіндегі жарақатын сүртті егер олай жасамасам олар саған қол көтерер еді деп жауап берді ерасыл осы кезде жадыра оны құшақтап алды ерасыл қуанып қалды себебі оның өзіне деген сезімін сезді арада біраз уақыт өткенде қасым ерасылды қарызың бар деп үйінің жұмысына салып қойды жадыраны жұмыстан шығарып жіберді ерасыл байдың жұмысын істеп қарызынан құтылды оның жұмысына шықпайтын болды ол жерде жұмысын жалғастырудың керегі жоқ екенін түсінді біраз уақыт жұмыс іздеп жүреді бірақ жұмыс табылмады үстелдің үстіндегі қатқан бір бөлген нан оның соңғы азығы тұғын үш күн бойы нәр татпап еді жұмыс іздеп келе жатып жол бойындағы талдың көлеңкесінде отырған жадыраны көріп қалды қасына келіп мән жайды сұрады Жадыра өгей шешесі үйден қуып шыққанын айтты кеше құрбысының үйіне қонғанын бүгін қайта баруға ұялатынын айтты онда менің үйіме жүр деді ерасыл ел жұрт не дейді өсе кетеді ғой Оны янс деген әкем келіп көзіме көк шыбық ойнатады деді жадыра ерасыл оны көндіргісі келгенмен ол бармады ертесіне тағы да жолда келе жатыр жолдың шетінде ес түссіз жатқан жадыраны көріп оны ауруханаға дейін көтеріп барды ол есін жиғанша қасында болды дәрігер оның нәр сызбағандықтан есінен талып қалғанын айтқан ерасылдың нәр тартпағанына бесінші күн болған еді қара сумен күнін өткізіп жүрген болатын ал жадыра болса су да ішпей бір күнді өткізген екен ол есін жиысымен қарсылығына қарамастан үйіне ертіп келді жақын маңайдағы дүкенге барып қарыз сұрап азын аулақ азық түлік әкелді екеуі тамақтанып алды бойына күш қуат дарыған жадыра үстелдің шетінде отырып қалғып кетті ерасыл оны көтеріп төсекке жатқызды ұйқыда жатқан оның бетінен сүйіп шашынан сипады біраз уақыт өткенде ол оянды мен сен ұйықтап қалған соң төсекке жатқызып едім деді ерасыл осы сөзді естігенде беті қызарып жүзін төмен қаратқан күйінде рахмет деді жадыра оның үйіне түнемей өз үйіне барды алайда өгей шешесі оны үйге тек кіргізбей қойды ол есікті іштен жауып алып ашпай отыра берді өзінен кейінгі інісі мектептен келгенше күтіп отырды інісінің әкелері бір анасы бөлек яғни өгей шешесінен толған бала алайда тек өз баласын кіргізіп есікті қайта жауып алды бір уақытта әлгі інісі ойнауға сыртқа шықты есікті ашық қалдырып кетті осы сәтте жадыра есіктен сығалап өгей шешесін бақылады көзге көрінбеген соң ішке зу етіп кірді де малқораға қарай жүгірді осылай біраз уақыт әкесін күтіп отырды әкесі келгенде ол мұңын шақпақшы болды әңгімесін тыңдап болған соң әкесі сен де тыныш жүрмейсің егер өз шешең болғанда олай жасамас едің ендігі оны өз анаңдай қабылдайтын уақытың болды ғой деді қателесесіз менің анам мені ешқашан үйден қуған емес сіздің көзіңіз байланып қалған сияқты не айтсам да сол кісінікін дұрыс санайсыз болды тарт тіліңді осы үйде өмір сүргің келсе оны сыйлап өмір сүресің егер олай болмаса өзім ақ қуып шығамын деді әкесі жадыра үндемеді өзінің талып қалғанын да айтпады оны үйге ертіп кіргенде өгей шешесі әкесіне қызыңды менің рұқсатымсыз үйге кіргізген екенсің ғой ендеше осы қызыңмен қал заттарын жиыстырып баласын ертіп кетпекші болды оны көндірмекші болса да долданып тұрып алды ал әкесі бар ашуын жадырадан алды сен не деген кесір едің шешең сияқты бір бетке бәленеме. Реза риза болдың ба енді деді оған осы сөздерін көтер алмаған жадыра қайтыс болған анама тіл тигізіп осы әйел үшін маған да айтпағаныңыз қалмады ғой барыңыз жүгіріңіз артынан деп жылап бөлмесіне кіріп кетті осы кезде әкесі әйелдің артына түсті жадыра өмірге түңіліп кетті бөлмесіндегі құтыдағы дәріні алып аузына бәрін салып жұта салды әйелдің соңына түсіп таба алмаған әкесі үйіне қайтып ес түссіз жатқан қызын ауруханаға жеткізді оны жансақтау бөліміне алып бара жатқанда жан ұшырып қорыққан әке өзінің әр айтқан сөзі үшін өкінді екі күн бойы жансақтау бөлімінде жатқан жадыраны палатаға ауыстырып жатыр әкесі жылап еріп келе жатыр қызым мені кешірші мен артық кетіппін енді саған өзім бас көз боламын оның сөзін елемеймін ол келмесе де мейлі сен аман болшы деп жатты осыдан кейін әкесі жадыраның қасында болды көкірек өгей шешесі өз аяғымен үйіне қайтты ескі әуеніне баспақшы болған оны жадыраның әкесі сабасына қойды ол осыдан кейін жадыраны жек көрсе де әкесінің көзінше оған тиіспейтін болған ерасыл өзіне жұмыс тапты ол жұмысты ауылдың имамы тауып берді мешітте аула сыпырып жүрді жадыра да жұмыс істеген жоқ әкесі рұқсат бермеді өгей шешесі оған әкесі жоқ кезде тиісуді қоймады жадыра әкесінің бақыты үшін оны әкесінен жасырып жүрді ерасылмен кейде кездесіп қалатын осылай уақыт өте берді ерасыл мектепті бітіріп оқуға грантқа түсті өзі қалаған мамандық иесі болды қалада ол нағашысы бар болса да жадақараға жатып жүрді бүгін көктемнің шуақты күні еді анасын күтіп тұрған бала бостандыққа шыққан ана он жылда өте шықты осы он жыл қанша нәрсені өзгерді ер жеткен ұл бетіне әжім түскен әйел бүгінгі күн екеуі үшін де көптен күткен сәт уақыт бітіп қалды ғой деп алаңдамай бір бірін алаңсыз құшақтап мақын басқан ана мен бала иә бұл күнде келіп жетті баласының көзге тартар сымбатына тамсанған айнұр дәл әкеңнің жастық шағынан аумай қалғансың деуде екеуі қуана үстел басына өздерінің шағын ғана екі бөлмелі үйін еді көптен бері бұл үйде қуаныш болмағандығын үйдегі бақыт қуаныш орнаған күн болды кезінде ана құшағына зар болған бала бүгін мектепті бітірген жігіт болып қалған ұзақ уақыт сырласқан мағұн басқан екеуі бір күліп бір жылап алды ертесіне ерасыл дүкенде жадыраны жолықтырып қалды екеуі кешке қарай кездесетін болып келісті айнаға қарап киімін реттеп тұрған баласын көрген айнұр оның ғашық екенін айтпаса да сезді өзін сырттан бақылап жымиып тұрған анасын көрген ол анашым мен ол қызға ғашық болып қалдым бүгін онымен алғашқы рет кешкі уақытта кездесуім еді деді ерасыл түсіндім ұлым тек ол қызбен кездесуге барарда кішігірім сыйлық ала бар деді айнұр осылай қолына бір қорап шоколад алған ерасыл оны күтуде жадыра да келді оны көрген арасыл біраз айтар сөзін ұмытып қобалжып қалды ол келіп сәлемдесті ерасыл қолындағы қорапты оған ұстата салды ол жымиды да рахмет деді оның жымиған сәтін алғаш рет көрген ерасыл оған көз алмай қарап тұр ұзақ үнсіз тұрып ерасыл жадыра мен қалай десем екен мен бұл күнді ұзақ күттім сен маған ұнайсың деді осы сөзді айтамын дегенше су төрге түсіп кетті қызбен алғашқы рет кездескен оның жүрегі қатты соғып дайындап қойған сөздерін ұмытып қалды мен қалай жеткізерімді білмей тұрмын мен сені сол кезден бері сүйемін деп ойын дұрыс жеткізе алмағаны қызарып кетті жадыра оған қарап сездім тек күттім сені маған ұнайсың деді ерасыл іштей қуанып оны көтеріп алғысы келгенмен ол қадамға бара алмады жазыра да мектепті бітіргелі жатыр сен қандай мамандық таңдайсың деп сөзді басқа жаққа аударып жіберді ерасыл жазыра оның бұл сұрағына ойланып қалды жалпы өзім де білмеймін деді ол сосын оның қолынан ұстады ерасыл екеуі ұзақ уақыт үнсіз тұрды бір уақытта жадыра қайтамын деп ерасыл оны үйіне дейін жеткізіп салды үйіне келген соң анасы күтіп отыр екен иә балам қалай болды деді ол білмеймін өзімнен өзім айтамын деген сөзімді ұмытып қалдым су терге түсіп ұнататынымды айттым ол да мені ұнататынын айтты деді ерасыл айнұр күліп жіберді «Тү, анашым сіз де бір ұялтпаңызшы деді ерасыл менің күлген себебін, сенің әкең есіме түсіп кетті әкең де мені шақырып алып сөйлей алмай су терге түскен әйтеуір ұзақ уақыт бойы сөйлемей мен қайтамын дегенде ғана қолымнан тартып құшағына алды да сен сүйемін деген деп өзінің өткенін әкесімен қалай кездескенін толық айтып берді ерасыл әкесі туралы сұрады әкесі туралы көп мәлімет білгісі келді анасы тебірене отырып баяндап берді әкең өте жомарт қолы ашық адам еді көмектесуге әрдайым дайын тұратын және де бес уақыт намазын қаза қылған емес еді байсалды болатын екеуміз бас қосқалы мүлдем дауыс көтерген емес қол көтермеген мен ашуланған кезімде ол сыртқа шығып кететін оның сыртқа шыққанын ұнатпайтынын мен оның мәнін білгім келді артынан ере шықтым бір күні неге менің басыңды алып қашасың деп сұрадым ашуланып ол маған жымиып қарады да егер мен сыртқа шықпасам сен ашуыңды баса алмай ортамызға сайтан түсер еді мен отбасымыздың шырқы бұзылмас үшін солай жасаймын деп жауап мен сол сәтте өзімнің түкке тұрғысыз нәрсеге бола ашуланғанымды түсіндім де одан кешірім сұрадым ол түк ашуланбағанын айтып мені құшақтады сол кезден соң ұрысқан емеспіз деп жауап берді айнұр жадыра да мектепті бітіріп қалаға оқуға келді ерасыл екеуі қалада кездесіп жүрді бұрынғыдай емес кішкентай болса да ашылған ерасыл ойын дұрыс жеткізе білетін болған онымен кездескенде оның не ұнататынын бәрін сұрап алды осылай уақыт та зырмарап өте берді ерасыл оқуды бітіріп жұмысқа тұрды өзі қалаған сот орындаушысы болды жұмысқа шығып алғаш рет үкім шығарды ол қыз алып қашқан көрші ауылдың үйінің бай баласы еді осы күнге дейін байлығының арқасында шалқып ақшамен мәселесін шешіп жүрген ол бүгін ештеңе жасай алмай темір торға үш жылға тоқтылды ерасыл да ауылдағы үйінің алдына үлкен үй соғып алды жағдайын жасап тек қана анасының қолын жылы суға малып отырғызатын келін әкелу ғана қалды жадыра да оқуын бітіріп мектепте мұғалім болып жұмысқа тұрды бүгін қолында жүзігі мен гүлі бар ерасыл оны тағатсыздана күтіп отыр жадыра да келді гүлді ұсынып тізерлеп отырып оған үйленуге ұсыныс жасады ол келісім берді екеуі үйленіп тойларын жасады көп ұзамай дүние есігін ашқан кішкентай ғана сәби өмірге келді бұл ерасыл мен жадыраның тұңғыштары болатын осы сәттен бастап олардың үйінде қуаныш көбейе берді дүниеге келген сәби өз берекесімен келді бақыт үстіне бақыт қуаныш үстіне қуаныш арта түсті бүгінгі күні жадыра мен ерасыл балалар үйіне барып екі ұл мен екі қызды панасына алды ата ананың құшағын аңсаған төртеуіне өз махаббаттарын аямады соңы